Как продвигать сайт статьями? Продвижение статьями – это один из способов улучшить поисковое ранжирование сайта за счет увеличения количества внешних ссылок, размещая на других сайтах уникальные тематические тексты со ссылками на ваш сайт. Ссылка из статьи, тем более тематической, воспринимается поисковым роботом как естественная. У нее практически нет шансов получить статус продажной ссылки, вес которых не учитывается поисковыми роботами при ранжировании сайтов. Кроме того, у ссылки из тематической статьи больше вес из-за того, что она окружена тематическим текстом. Более того, если статья оптимизирована под низкочастотные запросы, она и сама может попасть в топ и быть источником трафика на ваш сайт. Что касается пиар-эффекта, часто приписываемого SEO-статьям, в 98% случаев это миф. Для того, чтобы получить пиар-эффект, следует заказывать очень качественные, а значит и дорогие статьи. Большинство оптимизаторов это кажется неразумной тратой денег. Не стоит рассчитывать на пиар-эффект от статей, если вы заказываете текст стоимостью до 10 долларов. Где брать текст для статьи? Важно, чтобы текст статьи был уникальным. Его можно написать самому, сделать перевод или заказать у копирайтеров. Не забывайте, что ваши SEO-статьи могут прочитать и люди, поэтому в тексте статьи должны быть смысл и идеи. Тематика SEO-статьи должна перекликаться с тематикой продвигаемого сайта. Никогда не размещайте одинаковые статьи на разных сайтах. Поисковая система их не проиндексирует, и они не принесут вам пользы. Не стоит также пользоваться методом генерации статьи. Даже статьи, подготовленные методом сложной генерации, распознаются поисковиками, вылетают из индекса и, соответственно, не приносят эффекта. А стоимость размещения статей на площадках превышает стоимость сэкономленных на копирайтинге денег, поэтому такой метод неэффективен. Как должна выглядеть SEO-статья? SEO-статья – это уникальный, грамотно написанный и связанный текст, оформленный в соответствии с продвигаемыми ключевыми фразами и содержащий ссылки на продвигаемый сайт. Ключевые слова – это запросы, которые пользователи используют для поиска. Структура SEO-статьи практически не отличается от обычной. В ней должны быть выделены абзацы и подзаголовки. Не размещайте ссылки в первом абзаце статьи. Именно его чаще берут для анонса, и ссылка теряется но при этом старайтесь, чтобы ссылки располагались как можно выше в тексте. Как размещать статьи на сайтах? Места для размещения ваших статей можно находить самостоятельно или обратиться к линкоброкерам или биржам статей. При выборе доноров обратите внимание на внешний вид сайта, посещаемость, уникальность контента и количество проиндексированных страниц. Важные моменты при продвижении статьями. Увеличивайте количество статей постепенно и аккуратно. Не размещайте огромное количество статей одновременно. Подобный ссылочный взрыв может быть негативно воспринят поисковыми системами. Статейный маркетинг – очень эффективный инструмент при правильном его использовании, но без соответствующего опыта можно потратить бюджет на продвижение впустую – если вы сомневаетесь в том, что знаете о статейном продвижении все, лучше обратиться к профессиональным линкброкерам, которые выжмут из статейного продвижения максимальный результат. Подготовить и провести рекламную кампанию по статейному продвижению для вас могут специалисты ссылочного брокера.